La Nati López, l'hospitalenca que va acampar davant de l'ICAM, l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, durant un mes i mig perquè reconsiderés la seva incapacitat laboral, s'haurà d'enfrontar demà a un judici. El mateix ICAM l'ha denunciat per danys a les instal·lacions. De la pluja, els toldos, totes les cordes tallades, Mira les fotografies dels desperfectes que va sofrir en la seva acampada de protesta davant l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, l'ICAM. La Nati López no comprèn com ara és el mateix ICAM qui la porta a judici per danys a les instal·lacions. Considera que és una venjança personal per protestar. Se m'acusa de danys, però res trencat, res pintat, mm, ni idea com a, de a la porta, de, de, que hi ha una, una verja aquesta metàl·lica tan gran, és, és, això és, és l'únic. Aquesta hospitalenca va acampar durant un mes i mig a les portes de l'ICAM per demanar que reconsiderés la seva incapacitat laboral. Recorda que va ser una protesta pacífica i que fins i tot comptava amb la comprensió d'alguns treballadors de l'ICAM o els mateixos cossos policials que hi havia al costat del centre amb un infart i un ictus a les esquenes i encara amb les seqüeles de la seva darrera operació, a la Nati se li fa coll amunt aquest judici, quan encara està pendent de la seva incapacitat laboral. El que és una sorpresa és que eh, la meva incapacitat encara estigui pendent de judici, que es trigui més d'un any i mig o dos per tenir data, data de judici i per una cosa així, que és un tema de danys que ja veurem, perquè realment és que no, no, no dono crèdit, eh, sigui un judici així de ràpid, és el que m'assombra. Arran de la seva protesta i d'altres afectats, han creat una plataforma per defensar els malalts davant el tracte de l'ICAM. De fet, serà la plataforma i el col·lectiu Ronda que es faran càrrec del seu advocat, ja que la Nati no té recursos econòmics i rep l'ajuda del seu pare i els serveis socials. Demà al matí, però, també rebrà el suport de diferents persones i entitats que es concentraran a la Ciutat de la Justícia.